天崩地裂的那一瞬间，待坍塌破碎了，睁开双眼，无处安放灵魂，只能降落。灵魂相接在天地之间，看山崩海誓一场惊觉，没有你的世界，我无力承受，把坚决的摧毁。 指尖缠绕的温柔，化作一把锋利剑，刺向了我。却爱模糊光影距离，连时间都暂停，全都只是因为你确定，你是心中唯一。 来不及，开不了口的惋惜，来不及。灵魂相接在天地之间，两山盟海誓因一场惊觉。 有你的世界，我无力承受。把情绝爱的最后，指尖缠绕的温柔，化作一把锋利剑，刺向了我。绝爱。 只是因为你确定，你是心中唯一，说再见来不及，开不了口的惋惜。 future better. I